Bon dia per les pràmiques i amics i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Tots els dies diem que el nostre és un programa molt especial perquè sempre duem algun convidat especial i el, el programa d'avui serà molt especial per moltes coses. La primera és que el meu company Miquel no ha pogut vindre i bé, com sempre diem, endavant al nostre convidat i a ser possible que se, que se presenti un poc i que ens conte qui és. Hola, bon dia, bon dia a tots, bona vesprada. Eh, jo sóc Andrés Boix Palop i eh, bueno, professionalment jo sóc professor a la Facultat de Dret de València, em dedico al dret públic, però crec que avui no estic així per això, no? sinó que crec que avui estic així perquè amb uns amics des de fa ja més de 15 anys, és a dir, farem una mena de precursors en aquest sentit. Mm, crearem una pàgina web per a dir les nostres tontades. No? I portem 15 anys fent-ho mm, per a contar coses que ens interessen o per a debatre sobre assumptes interessants i a poc a poc això ha anat creant una comunitat. Diu, portem 15 anys, ens ho passem bé i hi ha gent que ho llig i que li agrada i que participa i que ha començat també a escriure i, i vaja, mm, crec que és un poc d'això no? del que anem a parlar. Molt bé, Andrés, efectivament, avui anem a parlar un poquet d'esta cosa que és l'internet, eh, però abans anem a, a fer un poquet de, de background teu per a saber qui eres. Tu és professor de dret a la Universitat de València. Sí. Uh mhm. -huh. Sí, jo, jo ara tinc vora ja 40 anys. Jo vaig néixer el 1976 Silla a la ciutat de València, no? i després eh, els meus pares han dedicat sempre a, al món del dret i, i el meu pare també era professor, de manera que això ens va generar una dinàmica itinerant, no? vam viure a, a Palma, vam viure després molts anys a Alacant, i finalment tornarem a Silla a València, on jo ja vaig estudiar el batxillerat, i això té una certa importància perquè aquesta pàgina d'internet, que és la pàgina definitiva, no? que el nom ja està posat un poc per riure'ns de nosaltres mateixos, Mm, la varen fer entre dos amics de l'institut, no? dos amics de eh, Guillermo López i jo, que, que som amics de, des de l'institut, i jo ja dic, ja vaig estudiar així a València i després vaig fer dret. No? I la típica trajectòria professional d'una persona que es dedica al món del dret i no li agrada massa el fet d'exercir, no? però si li agrada tindre la possibilitat de dedicar-se un poc a, a les seues coses, a llegir, a, a estudiar coses que li interessen a, pues això, no? Mm, anar un poquet ahí i allà, ser un poc diletante. No? I això és de veres que el món del dret, si et dediques a un determinades àrees, com la meua, que és el dret públic, te ho permet, perquè és una, és una àrea de coneixement amplíssima que tu pràcticament pots tocar qualsevol coseta que te, que I aleshores jo dic, bueno, mira, vaig a tractar de demanar la típica beca per a fer la tesi sobre això, que si més o menys ho fas bé, al final doncs, bueno, fas les típiques oposicions, acabes esdevenint profe i te permet una certa llibertat per això, no? per, per a llegir, per a, per a dedicar-te un poc al, al que vols. I, I a mi, doncs mira, encara que el món de l'exercici professional del dret no m'interessa molt, sí que totes aquestes qüestions un poc de reflexió sobre els poders, com funcionen les institucions, sí, i me vaig dedicar a això, però, però ja te mi, que aquesta vocació, aquesta vocació un poc diletante. La red està llena de basura. Nosotros somos la prueba. Què vol dir aquesta frase? <laughs> Bueno, ya, ya, ja que lo acabo de decir, no? que, que la idea un poco de la página era gamberra desde el principi y, y amb la vocació de riure'ns de nosaltres mateixos. No? Eh, estem parlant, quan comencem la pàgina, no? ho dic així perquè el nom és en castellà, sí, sí. El, eh, estem en l'any 2000, no? a, a l'inici de l'any 2000. I en l'any 2000 el que passa és que Guillermo com jo hem acabat la carrera i ella estudia comunicació audiovisual, jo estudia dret, però com som molt amics continuem en contacte i eh, en aquest moment els dos tenim una beca d'aquestes que donen eh, les institucions, el Ministeri d'Educació, la Generalitat, per a, per a fer mm, una tesi doctoral. Ell està fent una tesi doctoral eh, en periodisme, jo faig una en dret públic. No? La, la seva és molt més xula i molt més interessant que la meva, ja te pots imaginar. Y, y, es la típica cosa, pues acabes de arribar, estás en la universitat, estás un poco aterrant, tenis feines investigadores que son rollos, sobre todo cuando estás comenzando, te veus, te veus un món, dius, hòstia, ha de fer una tesi, com, com se comença això? Va. Total, que era l'any 2000 i Guillermo, que té molta iniciativa, no? Mm, diu, ah, anem a muntar una pàgina web, no? perquè una de les coses fantàstiques que té Guillermo és que, o sigui, sea, perquè a mi al cap me venen moltes coses, no? Jo tinc ocurrencias. Pero mm, posarles en práctica me costa més. Y Guillermo no, Guillermo es una persona que si alguna cosa le fa ilusión, pam, ell se posa, y la fa. la fa. 2000, y a més yo imagina, una persona de dret, o sea, una página web en la in 2000 era una cosa súper complicada, bien de gastar programas de estos Dreamweaver, no sé qué. era, era front page, no? Guillermo nos iba a posar iba a hacer un, un, un esquema muy sencillo de página simplemente que permitía el que permitía era puchar textos pero a dir es eh, el que, el que se passava pel cap. I, i diguem, ah, quin títol li posem a això? Tal, ah, era com era per arribar-nos de nosaltres mateixos, el títol és la pàgina definitiva, com dient, això ja, mira, una, tu entres així, ja no cal ni que llisques un diari més, ja, ja, sí, així, està, així està tot. I era aquesta època, no sé si us en recordeu, quan, quan internet estava associat almenys als mitjans tradicionals a, als perills, no? bueno, crec que encara, encara passa una mica, no? Els perills, ahir tal, pederastes, terrorisme, la gent ahir tal, és tot basura, no? Aleshores, sí. I aleshores la idea era dir, mira, això, la pàgina definitiva, ja, mira, això és definitiu, ja no, no, no, no hi ha res més, a partir d'ací ja no hi ha res més, i un poc per deixar clar que ningú no s'enganyara un poc de què anava el tema, doncs pues això, no? La red està llena de basura, nosaltres somos la prova. És una declaració d'intencions de dir-li a la gent, mira, això és el que n'hi ha, no? són les nostres ocurrències, no, no és res més, no se pretén res més, si us interessen bé, si no, pues, pues, vull dir, no ni se pretén des d'ací pontificar ni dir-li a ningú el que ha de pensar, simplement és, són les nostres coses. Sí, eh, és, és curiós que parles del Dreamweaver, eh, el front page i de la poca idea que teniu a l'hora de fer webs perquè, de fet, el disseny de la pàgina estem ara 2016 probablement siga el mateix dels últims 10 anys, sí. no se n'aniran molt del que fos el primer. No, el, que fo, el, el primer era, era, peculiar, pero eh? era, pero es normal, no? pero es de no? Una de señas de identidad no? ahora que está de moda así a València, no? señas de identidad, eh, doncs una de les senyes d'identitat de la pàgina definitiva sempre ha sigut això, no? que som cutres, ho reconeguem, això és una, una cosa que no fem professionalment, és un hobby, ni, ni, ni s'ha guanyat diners mai amb això, ni és la pretensió, de fet, pues, de vegades no? has de posar-ne per a pagar el servidor i aquestes coses, i, i la idea és pues, això, que ho fem, eh, pues, és que som i amb el que sabem, i que el que ens importa és simplement fer les nostres coses i dir el que ens interessa i si algú li interessa bé i si algú li interessa escriure les coses que ens semblen xules les publiquem també i a partir d'ahir generar una dinàmica de, de de, de, compartir coses i compartir idees. Jo, en estos eh, 16 anys, vora 16 anys, eh, he après moltíssim. I la, el millor de, de la pàgina de tots aquests anys és la quantitat de gent xula gràcies a la pàgina que jo he conegut i la quantitat d'idees i de, i de mm, coses noves que jo he après gràcies a aquestes persones superllestes i superxules que per alguna raó han anat aprenent per ahir. És a dir, el gran mèrit de la pàgina, i si jo d'alguna cosa estic orgullós, perquè la veritat és que crec que és un poc absurd estar orgullós d'aquestes coses, però en això sí que reconec que tinc una mica d'orgull, és en el, en el fet d'haver aconseguit un lloc que és una cosa xicoteta, humil, però que ha servit d'un lloc de trobada de, de gent intel·ligent i amb ganes de debatre d'una manera oberta i, i, i crec que molt raonable i molt o sigui, amb una disposició molt dialogant sempre i d'aportar coses i de tractar de conversar a l'altre. No? Nosaltres, per exemple, des de fa molts anys no hem hagut ni de banejar a cap usuari ni de censurar cap comentari. És una cosa estranyíssima, però això funciona. I això és, una de les senyes d'identitat és, és aquesta, no? El disseny és la trufa. I, I durant molts anys, de fet, era no hi ha fotos, no hi ha imatges, és tot text. No? Una cosa quasi de Corea del Nord. No? Sí, sí, molt, molt Però, Exacte, molt auster. No? I això va canviar en un moment no? en què arriben alguns amics i amigues no? i el disseny ens, ens ho va fer una, una molt bona amiga, no? però els deberes ens ho va fer pues, farà 10 anys. No? I ahí, ahí està, però és funcional. Sí, sí. La foto, de fet, de, del banner és el papa... El, eh, no, sí. el, el, com Ratzinger, Ratzinger, Ratzinger, en el tricornio. Sí, no, això és una tradició. O sigui, a mesura que ha anat canviant el papa, anava canviant la foto. No? I ara el que passa és que o sigui, se, tra se tractava de posar sempre una foto d'un papa un poquet absurda. No? Jo crec que la primera era Boitiua amb, amb unes mm, balladores flamenques no? que estava sí. ahí. No? I quan va canviar el papa i vam tindre ja una foto un poc ridícula de Ratzinger, la del tricornio, doncs posaren el, la nova foto. Estem esperant que aquest home fas alguna cosa ridícula, però sí, clar, sí. per això ha de vindre a Espanya, perquè els papes venen a Espanya, se transformen i comencen a fer tontais, necessitem que vingui a Espanya i allà aleshores, no sé... Que vaig a o alguna cosa. Alguna cosa d'estes, exacte, no? O sigui... Molt bé. Eh, havies parlat de, de com a poc a poc se va creant una comunitat, això parlarem més avant. Una altra cosa que m'ha sorprès un poc és quan has dit no, la pàgina definitiva és bàsicament on soltem les nostres tontalles eh, realment eh, ha hagut molt de anàlisi molt seriós dins de la pàgina definitiva mm. i vull dir, no són només tontades, el, el format sí que eh, el format dels textos en en, seguint la mateixa línia que el, que el format de la web és un format austero, fins i tot podríem dir que cutre, però els textos no són per a res eh, tontaes. Home, això és mèrit de la gent que els escriu, més que nostra, no? Però però a veure, eh, eh, és un poc una evolució. És a dir, clar, nos, Guillermo i jo això ho comencem. I eh, en aquest moment escrivim tontaes, no? I, i ah, ens hem llegit un llibre i ens agrada. Pues, va, diem perquè ens agrada, o eh, ja estan les eleccions de l'any 2000, no? Que, que en març foren les eleccions de l'any 2000, pues fem ja la primera pseudoporra i cutre, tal, i no sé què, perquè als dos ens agrada la política, comentem les, les eleccions, parlem de Mario Conde, que es presentava amb el CDS, del Gil, que es presentava també, no? un poc d'una manera molt distesa i molt... perquè en aquest moment, a més, nosaltres la percepció que teníem és que jo escrivia una cosa i era per a que la llegira Guillermo i per a fer-li gràcia a Guillermo, Guillermo escrivia una cosa i era per a que la llegira jo i fer-me gràcia a mi. Aleshores, era, hi havia fins i tot un codi lingüístic que després ha anat evolucionant també, que era un codi propi, no? Perquè, per exemple, inicialment nosaltres no signaven, perquè no, ah, ha sido total, el que escrius tu i el que escric jo, més o menys, és indistinguible, doncs pues anem a fer la gràcia de que ningú no sàpia no? qui, qui, qui l'ha escrit. I a poc a poc te vas fent major i pues, te vas fent un poquet més, més seriós per algunes coses i menys gamberro per altres, i després pues, Guillermo és un tio molt llest i que té molta gràcia i aleshores pues, fa coses molt xules. No? Jo tinc la, la gràcia o la desgràcia de dedicar-me al dret i de vegades puc fer un anàlisi més jurídic de coses que pot ser l'opinió pública des d'una perspectiva de dret no, no, no té per què. Tal. Diguem-ne que en un moment donat, Guillermo, que sempre és qui té les iniciatives per a aquestes coses, va dir, ens hem d'obrir blogs. No, jo me vaig obrir un blog per a tractar més coses de periodisme i tu t'obris un blog de, de dret. Jo pensava, això és una barbaritat, un blog de dret. No? Però mira, el vaig obrir i vaig començar a, en una part per a, no, per a segmentar. Dic, mira, la pàgina definitiva és per a fer les gamberrades. I jo després tinc un bloc de dret on parle de, de dret, de coses de dret, una sentència del Tribunal Constitucional, una cosa tal, de manera un poc més distesa, però ja amb, amb certa seriositat. I això està ahí des de l'any, crec que 2006 o 2007. O sigui, clar, evidentment, gràcies a Guillermo, és el bloc sobre drets de, <laughs> més antic de la Universitat Espanyola i sorprenentment la gent ho llegia, la gent eh, ho agraïa, no? I, i, i també amb això, i aquesta comunitat que se crea, la gent ens va dient, ei, ho puc publicar una cosa? I ens enviaven coses xulíssimes. I aleshores, clar, com la gent envia coses xulíssimes, a tu ja te fa un poquet de vergonya anar ahir a publicar el teu test i que sigui el pitjor de la pàgina. I dius, me ho he de currar. I, i aleshores ha canviat un poquet, no?, per aquesta dinàmica un poc de maduresa personal nostra i també ha anat evolucionant, evolucionant la web. I el perfil aixina dels col·laboradors almenys al principi, quin perfil de, de col·laboradors teníeu? El, el, el perfil dels col·laboradors s'assembla molt el del principi al, al d'ara. Són, mm, normalment, eh, més que amics nostres, persones que ens han conegut llegint la pàgina, que s'han fet mm, amics de nos, nostres via llegir la pàgina, de, de la pròpia comunitat que s'ha generat en els comentaris, en un foro que tinguérem durant uns anys, i que a partir d'ahir els avellís en un moment donat escriure «Ai, Dios, us va bé que us enviï alguna cosa? I gràcies a això hem descobert una sèrie de persones superllestes, superintel·ligents, algunes superpeculiars, perquè i, i això és una part de la gràcia de la pàgina. Internet no? és el que té. Clar, sí, no? per això, que de, gent, persones, pues, això, no? que, i, que, i que en general tenien idees originals que en altres mitjans probablement no les podien expressar, almenys en aquest moment, i, i així sí. I ha sigut un, un model de col·laboradors no retribuïts, perquè o sigui, la gent ho feia perquè, perquè li havia. De fet, per això molts han deixat de ser col·laboradors quan, eh, en part gràcies al que han escrit ahir, hi ha hagut mitjans que, que, que els han contractat. No? I hi ha per ahir molta gent que jo crec que les seues primeres coses les va escriure a, a la nostra a la pàgina i que ara estan per ahir, per, per el món, col·laborant en, en mitjans on els paguen. Nosaltres no podem perquè nosaltres és una altra història, no? és un, un, un, un, un divertiment que fem per a nosaltres i per a, per a, eixa, per a entre aquesta comunitat a contar-nos coses. No? I aquesta gent, en canvi, pues ara eh, molts d'ells treballen en això. Alguns encara ens envien alguna cosa i tal, però hi és gent, això, molt, perquè ara hi ha mitjans que, que mm, sí que permeten publicar coses un poc diferents al que, al que es publicava abans. Una mescla entre anàlisi i en toc d'humor, també. Clar, és a dir, una cosa més distesa, o barrejant gèneres, no? o posant referències culturals en un anàlisi polític, o a l'inrevés, no? en un, eh, referències polítiques en un, en un anàlisi cultural. Això era molt estrany fa uns anys, i gràcies a internet, no només a la nostra web absurda, sinó gràcies a internet en general, ara és més normal. No? Uh -huh. I tenim per ahir gent, pues, això, que, que, que que, que pues això, que publiquen en, en coses, algunes molt progres, altres molt fatxes, perquè una altra gràcia de, de la pàgina és que sempre... I ens ha agradat que, que, que hi haguera diversitat i sempre hem tingut lectors que, que han sigut de, de totes les orientacions. O sigui, tu te claves en qualsevol article nostre i en el fil de comentaris, que normalment són un fil de comentaris, a mi m'agraden molt, són molt interessants i són de vegades molt pesats perquè són molt llargs, però sempre veus que hi ha gent molt, molt, molt progre i gent molt, molt, molt, molt fatxa. Vull dir, per dir-ho d'alguna manera, jo que he sigut sempre un xic d'ordre, i a més me dedico al dret públic, les meues prim, els meus primers contactes amb perfils de persones directament batassuns, uh mhm. -huh. jo els he tingut en, en, la en, en, en la pàgina. I, I a poc a poc, a més, dic, ostres, m'estan com estic acabant convençut de cada vegada més <laughs> coses, no? I les meues idees sobre eh, Espanya o sobre eh, l'independentisme han canviat moltíssim en els últims 15 anys, en part gràcies a això, no? O, per ejemplo... No, hay una figura que a Guillermo le fa molta gracia, porque él la va a echar así, que era el facha de la página definitiva. A Guillermo le agradaba siempre que hi era un facha, que era una persona que tenía un blog que fuera un facha. Lo que pasa es que estos son los que tienen més éxito fuera, y esto siempre es ficha libertad digital, el gato al agua y tal, o sé sea que esto, está gent está muy cotizada. O sea, yo, si se está sentint y se a dedicar a escribir profesionalmente a España, yo le recomane que el nínxol de mercat es eh, un un que ser facha. O no? jove, no? això, vull dir, que vinga a la pàgina definitiva, no? I en tres o quatre mesos, plan, trampolina. Ja està col·locat. <laughs> Sí. Prendrem nota. Eh, molt bé, eh, esta entrevista la veritat és que m'està agradant molt perquè en portem un poc més d'un quart d'hora i jo crec que ja hem tocat eh, tots els temes que anem a introduir ara. Hem parlat dels blocs de la pàgina definitiva, que és una... Podríem dir que és un pas més en l'èxit de la pàgina, encara que, òbviament, eh, qualsevol premeditació per a, per a tindre èxit o públic és pura coincidència. I bé, desblocs a la pàgina definitiva, va aparèixer Xavapote Discursivo, que és el blog de, de Guillermo, sí. però el, jo crec que el blog estrella o el blog senyera de la pàgina definitiva és la paella russa. Sí. Sí, la paella russa és, eh, és, és també el més recent, no? Mm. perquè la paella russa apareix a finals de 2010, principis de 2011. No? La precampanya de les eleccions valencianes. La precampanya de les eleccions de, de maig de, de 2011, sis mesos abans. Mm -hmm. Y básicamente es eh, la continuación de una serie de coñes. ¿no? Eh, ya, ya, ya alguna persona en los comentarios que han recorda, no? Porque esta comunidad que tenía más comentarios es una comunidad, a es relativamente estable, y aquí se han recorda y digo, no, no, es, es, es, si, si haguéreu tingut més valentía, eso haguera sigut con Pablo Iglesias. que no, <laughs> Porque el tema es que històricament saltes de, de coña, no, De, no, no, después de la página definitiva en de hacer el partido definitivo. No? que és com dir, això és un desastre i, i tal. I en un moment donat, fins i tot, diré, no, no, pues anem a fer per a les eh, municipals o autonòmiques, anem a veure si fem un experiment de fer una agrupació de lectors, no? Ja et dic, la influència Batasuna aquesta que s'anava filtrant, sí, sí. no? Dic, anem a fer una, una agrupació de lectors. I això eh, a Guillermo el tenia espardalitzat, no? Diu, això és una barbaritat. I va dir, en un moment donat, va dir, mira, mira, per a que us calleu, us vaig obrir un blog. <laughs> no? I així, ahir podeu dir totes les animalades que vulgueu i, i, i ja està, no? I llavors té més risc de, de, fer, de fer massa l'idiota. I, I aleshores això, obrirem un blog, pues això, no? crec que tots som valencians, entenem perfectament, no? en 2011, de què estem parlant. No? Estem parlant de la precampanya d'unes eleccions a les, que, a les que es presenta Camps i el PP valencià, en un moment en què la decadència d'aquest PP valencià és ja prou notòria. La decadència d'imatge, el discurs, el projecte... Està, està tot molt, molt esgotat ja i se veu. Pot ser a nivell electoral no tant, encara que baixen, però per a la gent que, diguem, no tragava mig discurs, la decadència ja era molt evident. Era, era molt evident. Era un discurs molt gastat ja, no? Mm. I a més havia començat la crisi econòmica, que, que aquest discurs el desgasta moltíssim. I a l'altra banda hi havia una oposició, no sé si dir d'esquerres, bueno, una oposició, no? així, estranya de vegades, mm, molt incompetent. I jo crec que també el sentiment que tenim molts valencians i que teníem en aquest moment era de dir che, quina desgràcia de Partit Popular que tenim, però és que veus a l'oposició i, i d'alguna manera entens perquè guanya el Partit Popular, perquè tu pots no estar d'acord amb aquest discurs, però almenys tenien una certa professionalitat en les persones que posaven al davant, el, com feien el discurs, com s'organitzaven, tal, no sé Total, que en aquest context de desastre diem, pues mira, anem a riure'ns. <laughs> no? I anem a tractar de fer un poc de, de crítica política a aquesta situació, a dreta i a esquerra, perquè pues això, la dreta valenciana no ens agradava per moltíssimes raons, però l'esquerra també, per algunes. I, i diem, pues, anem a, a tractar de riure'ns i tal, i busquem gent que estigui en la mateixa ona, i, i el que tractem de fer és, és una cosa estranya, no? que és dir, va, mira, anem a fer la conya d'inventar-nos pseudònims, no? fem l'homenatge a Joan Montleón i en la paella russa, no? que Joan Montleón ara ja aquí el reivindica, però sí. en aquesta època Eh, és en l'època que... era el símbol de Telefabregat eh, com a lo coherent i lo cutre en... Exacte, no? I jo, a mi m'alegra que ara se reivindiqui perquè era un tio molt divertit i un tio molt, molt, molt crític i que ajuda molt a explicar coses molt bones del caràcter valencià. I... Mm i diguem, pues això, ja anem a fer la conya, no? de cadascú que se posi un nick amb un ingredient de la paella, no? és un poc l'homenatge, i anem a fer una cosa distesa fent com crítica i tractant crítica política, tractant de fer-la des de fora, perquè no, ningú de nosaltres estava en el món de la política, de manera que ni teníem el coneixement personal de ningú, ni els contactes, ni tal. O sigui, era una crítica molt des de fora, molt eh, amb una pretensió més gamberra, irònica que altra cosa, però també el que tractaven de fer, que això de vegades s'aconsegueix i de vegades no, era un poc anar recentrant el discurs. És a dir, dir, eh, el que és important no és este discurs cansino, perquè és cansino, de, de l'esquerra valenciana de tots aquests anys i electoralment molt ineficaç, de mm, el poble valencià és un poble meravellós, enganyat per un partit malèfic, que és el Partit Popular, que té enganyada la gent i... No, mire, o sea, això no és així. O sea, si el que n'hi ha és una sèrie de models i decisions estratègiques que ha fet el PP, que gran part de la societat valenciana compartís, que la so gran part de la societat valenciana és corresponsable, aleshores, de, de les, les coses que han passat, i no anem a dir, no, no, és que són tios molt malvats que s'han enganyat, no? que són uns lladres i uns corruptes que ens han enganyat i estan furtant. Nosaltres pensàvem que aquesta anàlisi no era correcta. I menys encara, la solució és que vinguin uns altres que no qüestionen el model, mm. però diuen, nosaltres ho farem millor perquè no som uns lladres ni som, ni som uns corruptes. Mire, a mi, eh, jo per defecte no pense que la gent siga lladre o corrupta. No? N'hi ha, però, tam, però pense que n'hi ha en qualsevol lloc i que el problema és més estructural, que és un problema de disseny i de model. I, com ixem, i aleshores el que sí que tractem és a poc a poc de, de, de metre aquesta crítica, de dir, no, compte, si no és qüestió de canviar de persones i posar a gent corrupta per gent neta, si s'ha de canviar molt un model de, de, de tipus econòmic, no? bombolla immobiliària, turisme, no? tot aquest tipus de model econòmic que genera el que genera, tant econòmicament com socialment i en termes de corrupció. I un model també social, molt, molt poc igualitari, molt, molt poc just, molt, molt eh, pensat en benefici d'unes classes mitjanes o mitjanes altes que han consolidat d'aquest model i que estan encantats amb ell i que se manifesten moltíssimes coses, no? per exemple el tema de l'educació concertada i totes aquestes coses. Aleshores nosaltres teníem una sèrie de bèsties negres no? que, que, que, que eixien, no? que era pues, això, la bombolla, el model de turisme, no? els constructors que sembla que no? quan hi ha tants de corrupció com l'última que estem veient aquests dies, no? hi ha corruptes però corruptors no apareixen en lloc. No? Està absolutament tot el PP València investigat des de l'àmbit municipal a l'àmbit valencià autonòmic però resulta que ningú, ningú ha pagat a ningú. Clar, és una cosa absolutament fascinant. No, que és una cosa que passa a València i passa a tota Espanya, perquè el que, el que tenim a València no és una cosa diferent del que ha passat a Espanya. El que és diferent és que així ja platja i costa mediterrània i, i, i passa així, i passa en Catalunya, i passa en Múrcia, i passa en la zona mediterrània d'Andalusia. I ahir aleshores tens una efervescència, una ebullició del, del model brutal, igual que la tens a Madrid i a la rodalia de Madrid per altres raons, no? de, un pol econòmic que concentra molt, molta especulació també, però vull dir, quan se donen aquests ingredients apareix el que apareix, i apareix màgicament quan hi ha una desarticulació de les trames Eh, apareix sempre això, el corrupte, però mm, no se sap, no se sap qui, qui, qui estava ahí darrere. Bueno, algun empresari xicotet, sempre, no? Sempre hi ha un, un xicotet empresari que dius, mare meva, els xicotets empresaris d'Espanya i de València, que, quin nivell, no? Estan ahí controlant la Diputació, l'Ajuntament, el govern autonòmic, el govern central, no? I en canvi les grans empreses són angelicals. Tot el negoci ho fan perquè s'ho mereixen i perquè... És una cosa molt curiosa. Pues, doncs això, no? Nosaltres un poc el que tractaven era de, de fer aquest discurs un poc a la contra del que era l'oposició del moment d'aquesta època. Nosaltres eh, estem preocupats en el sentit de que veiem que 2011 en contra del que... No, és que era una situació molt estranya el 2011, si ara mirem cap arrere, perquè el model estava desgastat, el PP, estaven ja imputats quasi tots, sí. no? jo crec que Camps se presenta Camps a les eleccions imputat, imputat, i encara així aconsegueix pràcticament els mateixos resultats, té un desgast mínim eh, perquè eh, el, pues això, el PSOE fa una campanya super estranya, no? eh, eh mm, ah, recolzant la Fórmula 1, eh, recolzant... Eh, un model que ja en 2011 ja estem en crisi, ja està, ja està caigant se no? però és com dient, no, no, mm, eh, quin és el vostre model? No, el mateix, però més carregat de bombo, no? Sí, I sense corrupte. La crítica que sempre heu fet a l'art és això, no? que Pla, dins de les seves limitacions, sí que sí. feia una posició, i a l'arte, eh, bàsicament el seu discurs era anem a fer el mateix model econòmic, no ho dien sí. obertament, però sí que ho dien, estaven a favor de la Fórmula 1, estaven a favor de moltes coses, però eren honrados i els altres no. Mm, clar, eh, i, i de fet és, analitzar retroactivament és una cosa tràgica, no?, el que li va passar al PSPB, perquè, perquè dius, ostres, en el moment en què la bombolla està en ebullició i la gent està encantada, Copa de l'Amèrica, totes aquestes coses, eh, tenen ahir un discurs tímid, però en el que encara estan ancorats a dir, no, no, és que el model està, està equivocat, el model està equivocat, el model està equivocat. I els cauen altres coses. Sí, els collons, no? Però ahí, pam, pam, pam, perquè la gent diu, però què diuen estos sociates? No? Eh, aguafiestas, <laughs> no? I, I en un moment donat, quan canvia eh, Pla se'n va i arriba a l'Arte, que no sé, seria 2008, 2009, després de les eleccions de 2007, en aquest moment fan aquest canvi estratègic perquè ells diuen, ostres, és que no anem a guanyar mai. Mira, va, ala, la Fórmula 1, el model econòmic, les provessons, les falles... És a dir, que diu, a mi m'agrada, m'agrada molt bé respectar les processions que, són, les processions que són mm, història sí. i cultura, o les falles i tal. Però s'ha de fer acceptant al 100% el model ranci de la reta valenciana. Doncs estos en un moment donat diuen, no, no, és que si no, no anem a guanyar mai, el que és important és guanyar, i ells pensen, com nosaltres, ells, sincerament, se veuen a si mateixos més d'esquerres i millors, i jo ho entenc, eh? i diuen, és, el que és important és guanyar, i, i una vegada guanyem ja ho farem, però clar, tu no pots guanyar si, si adoptes el mateix discurs dels altres. I el drama, que és un drama eh, probablement és casualitat, no? I en la vida de vegades les coses passen així, no? El drama és que quan fa aquest viratge el PSPB, justament en aquest moment, el model s'enfona. I, I clar, te, és com l'acudit d'aixe típic, no?, del pintor que se queda en la broxa penjant. Doncs pues això, te quedes amb la broxa penjant, perquè dius, ostres, ara que m'havia pujat jo així a dir que això era fantàstic, pam, s'ha afonat del model i, i, ens quedem, i ens quedem així. I, i nosaltres érem, érem molt crítics amb, amb, amb, amb aquest model. I una de les coses que té la paella russa és que, és que hi havia molta crítica a aquest model. I l'altra cosa és que també tractarem de fer el que trobàvem a faltar. No? Pues tractaven de fer un poc un anàlisi polític del model econòmic, un anàlisi polític d'algunes polítiques culturals, i de dir quines repercussions té, què és el que provoca això. No? I, i, i el mateix, no? la paella mm, va provocar també que s'apropara gent a nosaltres que ha escrit coses que jo crec que són coses superxules i que ara continuen escrivint, tant eh, de vegades en la paella com, com, com fora, i que continuen escrivint coses superxules. No? Per exemple, ahir mateix un arròs a banda de la paella, no? que és Quico Miralles, va escriure en una revista que se diu Contextos, no? una revista sí, digital. Un article molt xulo. Un article xulíssim sobre, sobre la idea dels valencians com a poble corrupte que està a la resta d'Espanya, com està construïda i si respon a la realitat o no. I, i, i aquestes són coses que, que, que jo crec que són importants. No? El, el tractar un poc de des de fora ja en calma analitzar la línia discursiva dominant, com estan enmarcant-se els problemes per part dels mitjans de comunicació tradicionals i que tenen més pes, i des de fora dir quin escletxa n'hi ha així, què és el que no acaba de, de, de quadrar, quadrar del tot. No? I aleshores, des d'aquesta posició un poc de francotirador gran berro, dir, mira, no, no, és que eh, això no me quadra, i no me quadra per això, això i això. Eh, de fet, és curiós perquè quan has començat la intervenció has dit com, no, la paella russa és un poc, pues, ho va fer Guillermo perquè mos callarem, un poc un plan gamberro, però realment anem a una balda ho tot, hi ha molt d'anàlisi, és a dir, eh, la paella russa naix en un context que és el de Ixe, o sea, que se veu que el model del PP, o sea, ja no és que sigui una pisonadora i la gent de l'esquerra estigui cansada, és que damunt se veu com a model esgotat i se veu que no hi ha alternativa. Sí, sí no, i, i, i, i jo crec que eh, això ho veia quasi tothom. No? El que passa és que també hi ha un problema generacional. No? I això jo sé que és una cosa que, que els meus pares, no? o, o, o a la gent de l'edat dels meus pares, amics dels meus pares i tal, si jo alguna vegada ho comento a ells, no els agrada. Però jo crec que eh, no els agrada que ho diga, no? perquè pensen que, que és un reduccionisme i pensen que no és, injust, no és just de vegades. Però, sincerament, jo crec que sí que hi ha un element, un element generacional. I, eh, I el problema és que els mitjans de comunicació i els anàlisis, les anàlisis dominants als mitjans de comunicació valencians i espanyols, encara avui són molt tributaris d'eixa generació que va fer la transició i que ells consideren que van fer la transició. I ells funcionen en unes coordenades mentals molt determinades, que no és que siguin millors o pitjors, però són les seues. Igual que els que som d'una generació posterior, funcionem amb les nostres i els que vindran després funcionaran amb unes altres, no? I es veuran a nosaltres i diran, mira, estos, no? Obsessionats amb la ratxola, com si la ratxola fora el que explica tot, no? Però per a nosaltres la ratxola explica moltes coses. I per a la generació dels nostres pares explica quasi tot una dicotomia dreta-esquerra que és mítica, però que per ells és molt important, emocionalment és molt important. Aleshores, tots els discursos dominants estan encara impregnats o estaven encara impregnats d'eixa dicotomia, no? bons, dolents, els meus, els altres. El que és important és que governen els meus, perquè els altres... I un poc hi havia una tendència a acceptar quasi tot dels teus amb tal de fer fora els altres i a una voluntat de, de, de fer-te un poc el cec respecte del que, del que havien fet els teus si l'objectiu era aconseguir que, que foren els que manaren. No? Perquè des d'un punt de vista emocional i fins i tot estètic, que jo ho compartís i ho comprenc. O sigui, a mi estèticament i emocionalment, jo veig al president de la Generalitat ara i dic, quina meravella. O sigui, és un senyor que no, no fa vergonya. És, eh, o sigui, que, que jo no tinc... O sigui, no, no me, me sap greu dir-ho així, no, no, no fa asco. O sea, no, no, no tens asco de dir, però per què és, és, és esta cosa tan rància, tan antiga, tan coenta, és la que ha d'estar representant? I, o sigui que jo, jo això ho entenc, però no és només això. I jo sí que crec que tots, totes les anàlisis estaven molt ancorades en eixa, en eixa divisió, dreta, esquerra, els meus, els altres, i que, i que això generava per, pèrdues de, de tot tipus. I la paella és no tant un element que canvi el discurs, sinó que crec que és un exemple de com una generació nova veiem les coses. I és un element més dels molts que apareixen en què l'anàlisi polític comença a ser diferent. I comencem a dir, mira, és que a mi m'és igual si és Compromís o el PSPB o Esquerra Unida o el PP o Ciutadans. No, a mi el que m'importa és, a veure, tu què vas a fer amb les escoles públiques? perquè si el que vas a fer amb les escoles públiques és el mateix que està fent el PP, eh, que m'estàs contant? No, és que l'esquerra, mira, sí, però ho farem un poc més en valencià. Bueno, doncs pues mira, va, bé, bé, bé, millor, ja dic, estèticament, jo te ho agraïsc, no? I no, no, no fa asco, bé, però substancialment voldríem més xitxa. Fa falta alguna més, sí. Eh, la pàgina La paella Russa que diga va ser un èxit en aquesta campanya i per campanya. De fet, no sé jo si arriba a influir en la campanya, però com a mínim va tindre prou de ressò, o és la percepció que ens donava qui estàvem llegint, no? Mm i de fet vau rebre molts palos de molta gent, va haver qui vos acusa directament de ser la soldó de Rafael Blasco <laughs> i alguna sí. altra cosa. Sí. sí, no, a veure, eh, jo no sé si va tindre èxit o, o no, i si, o si va tindre ressò... Oh, ui, jo el micròfon ja és la segona vegada que, que el tombe. Eh, no sé si... No, perquè això és molt difícil de, me, de mesurar. No? Jo el que crec és que sí que va suposar un espai diferent. No? Eh, estem en 2011 i encara en 2011 no era molt normal que apareguera un bloc de política mmm, de persones totalment aliens a la política i als mitjans de comunicació. I, i que tinguera una mínima capacitat de penetració. Ja amb això ja, ja era molt estrany. Per què? Perquè el, encara que existira internet, a Espanya el món de la política és un món molt tancat. No? I és un món de polítics i de periodistes. I ells un poc eh, s'ho apanyen tot. I encara que estigui a internet, en internet pot existir el bloc aïllat d'una persona que un dia diu una cosa, que un dia diu una altra, poden existir mitjans digitals xicotets, però normalment eh, tenen una repercussió mínima. I la paella russa, ja dic, que no tinc clar si va ser molt important, no? però mínimament va aconseguir simplement introduir el fet de dir mm, ei, que no esteu a soles que no esteu a soles, que així hi ha una part de la població que té interès en aquestes coses i que a poc a poc comença a tindre possibilitats de parlar i de llegir coses diferents a les que estan en el, en, en el recorregut habitual de, de, dels mitjans. I aquestes crítiques simplement la paella brusa, pues, si, algú, si li pegaves un palo a l'arte, pues, a la gent del PSPB i sobretot al sector de l'arte no li agradava. I, i de, de vegades a algun periodista pues, tampoc li agradava perquè aquest e, món tancat era un intrus que, que entrava. I aleshores ells responien amb l'esquema mental antic de dir mm, com este és un món tancat de periodistes i de polítics, això que hi ha ahir ha de ser de periodistes i de polítics. No? Ha de ser una cosa feta amb una intenció política de, de, de pues això de te ho paga Rafael Blasco, o te ho paga tal, o tu el que vols és que un càrrec, no? unes coses molt estranyes, mm. no? o, o és un, una cosa feta en realitat per alguns periodistes d'uns diaris, no? hi havia uns espais mentals ahir no? per anar contra altres coses superestranyes. Quan anem els diaris, la paella russa no, no, no, no se clava els diaris, perquè els diaris, bueno, de vegades parles de la posició d'algun diari, però, però els diaris eren una cosa marginal. I, però el tema era ixe, no? És una resposta un poc de dir, mm, què ha aparegut ahir? Què ha aparegut ahir? Però, però en realitat el que havia aparegut era simplement això, gent que no es dedica a la política, que professionalment té altres ocupacions, no? i que en una part dels seus teus lliures, perquè li agrada la política, simplement volia en compte de posar-se a plorar, que això és una altra cosa de l'esquerra valenciana que a mi històricament no m'agrada gens, no? que plorava i plorava. No? Eh? Dius, pues en compte de plorar, no? anem a criticar, tractant de destramatitzar també, de fer-ho divertit i de, i de plantejar simplement un esquema diferenciat d'anàlisi, de dir, en, en, en compte de els plots habituals i este rotllo de que dolenta és la dreta valenciana, anem a tractar de fer-ho de manera diferent. I ja dic, mmm, pues, no, no tinc clar eh, com de, quina va ser la repercussió. Home, molt gran no va ser, va guanyar el PP. O sigui, si haguera sigut, tingut una repercussió grandíssima, pues, hagueren guanyat altres, no? perquè clarament un poc pues, estava clar que, que ens agradaven més altres que, que no pas el PP. Després hi havia diferències entre la gent que escrivia ahir, no? pues, alguns li agradava més el PSPB, altres els agradava més Compromís, altres més Esquerra Unida, però, però hi havia fins i tot algú que li agradava UPyD, no? Qui se'n recorda ara d'UPyD? Que cosa. Eh? o sigui, que, que vull dir que, que, que, que hi havia un poc de tot. Que vintage, no? Mm. Molt bé. Eh, heu dit que efectivament això no era per a res un, pro, un producte que sorgira del cicle, del, dels cercles polítics de l'època, que eren no. això, bàsicament polítics i periodistes, però sí que és veritat que l'ús del pseudònim, eh, tu eres el senyor Carrafó, abans sí. hem parlat de Rosa Banda, que de fet sí. se li ha quedat el nom de la palla, de la palla russa, se li ha quedat ja per a sempre, eh, ha, darrere els pseudònims eh, també hi havia gent que potser se menjava més en aquests cercles i que necessitava el pseudònim per a per a protegir la seva, fins i tot, integritat. No, però això era, era molt, molt, molt marginal. Eh? O sigui, hi ha un parell de casos que de, de, de gent que coneguem o indirectament mm. coneguem que en un moment donat tenen algun tipus d'informació més concreta no? sobre, sobre algun tema més puntual i que diuen, ah, ho, ho escrivim i tal, i diem, bé, però, i, i, i hi ha també un parell de casos molt tontos de gent que, que sí que treballa o comença a treballar perquè són joves en mitjans de comunicació i diu, ai, m'agradaria escriure de manera més desenfadada, però al meu mitjà de comunicació no li faria gràcia, perquè... Simple, no, però que no és, una, no, és, no és un tema de gent important que estigui ahí, no? Són tot, tot gent jove que no... I, de fet, de la gent que estava ahí escrivint en la paella russa, jo crec que avui a la política bueno, algú, eh, jo crec que hi ha algú que és de partits polítics, no? que són militants i tal, però vull dir, que són militants del seu poble... Militants de base, que, amb... que, o sigui, és a dir, és, no és... E, és un tema generacional, vull dir, són... En aquesta època nosaltres teníem 35 anys i o 34, 35 anys, i tant voltes de gent que coneixes, que són un amic d'un amic, tal, no sé què, són tot molt, gent molt jove. No, no, és, no és gent que estiga en, en, en, en política. I, el, I normalment, de fet, quan algú s'ha dedicat no? a la política, que això en un cas ha passat, no? que mm, en un, pues, deixaren d'escriure, evidentment, o sigui, perquè no, no, no, queda, no, és, no és bonic <laughs> no? estar ahí amb un pseudònim si estàs dins. No? Yeah, yeah. Una cosa és fer-ho des de fora i una altra des de... No? Si, si, és, si, és que, si, és que, si és des de dins, per tot el sentit. Molt bé. Hem parlat tant en el cas de la pàgina definitiva com de la palla russa del nivell dels col·laboradors. Anem a parlar també un poquet de dir-li spin-off tampoc seria molt correcte, però sí que han hagut projectes que han nascut a partir d'aquestes webs i blogs. El primer cas seria el de Arrop i Tallaetes, que este és, sí que és mhm. una persona que ha de publicar en pseudònim sí, sí. i que ha publicat el primer llibre sorgit a partir de la palla russa, que és el de Sanitat Valenciana, que és, diguem, la compilació i ampliació d'una sèrie d'articles que van tindre molt d'èxit en la web. Sí, Sí, no, bé, això és una de les coses que volíem fer en la Paella Russa era fer anàlisis sectorials. O sigui, també en la Paella Russa, igual que en la pàgina definitiva, una de les coses que fem és que parlem mmm, de manera distesa, és a dir, se fan bromes, no?, i se fan conyes, no? De manera, és a dir, no és, un, no és una escritura seriosa. No? Uh -huh. Se poden tractar temes seriosos, però pensem que era una forma de fer-ho, no? fer conyes. I una de les coses que volíem fer era, a mig de tractament, explicar problemes greus de, de, de, la, societat de la societat valenciana. No? Volíem fer una sèrie sobre educació que al final finalment no, no, no va eixir perquè les persones que l'haurien d'haver fet eh, no tenien temps i tal. Guillermo i jo, encara que ens dediquem a la universitat, aquesta educació no ens sembla que siga la prioritària sobre la que reflexionar. Nosaltres pensàvem i pensem que la prioritària sobre la que, la que cal reflexionar i actuar és, és l'educació obligatòria. obligatòria, sobretot primària. No? Mm, I i volíem fer això, volíem parlar de model econòmic, que això sí se va fer, no? Mm, volíem fer un te temes culturals, que això se van fer, hi ha coses sobre la Biblioteca Valenciana, hi ha coses sobre, sobre el model eh, de promoció cinematogràfica, tal, i, i volíem fer un sobre sanitat. I un lector de la pàgina definitiva de tota la vida va resultar que, que és valencià i que, i que és metge. No? Publica amb pseudònim no perquè es digui a la política ni tal, ni no sé què, sinó simplement perquè pues, és metge i no volia que, que, que els seus companys no, d'aquesta devien animalais i en, un de, i, en un de, i en un determinat eh, en un determinat context de, de, de conya, no? Vull dir, si te llitges els textos hi ha moltes conyes, no? Algunes, pues, fins i tot, que pues, algú pot considerar barroeres, pues, potser no tens ganes que el teu cap no ho sàpia. pues això, este és un home que és metge i, i, i, i d'ací, i era lector de la pàgina de tota la vida, i es va dir, ah, jo vull escriure sobre sanitat, tal, i va fer el primer parlant del modelo Alcira y va a ser espectacular de voz y de divertir. Yo li, recomiendo a todos porque, encara que haya un libro que se puede comprar que, que per 3 euros, eh, en la web está todo de baes, o sea que... No? y el, era divertidísimo y, a mes de divertidísimo, informador sobre el que es el modelo Alcira. Una, y de maneras que normalmente no se conten. O los nosaltres saben que el PSPB, Esquerra Unida, Compromís, están en contra, pero ¿por qué? No, porque es privatización? Ah, es que es privatización? Pero com que és privatització? A veure, I a mí me es igual. Que siga privado o que siga públic. A La sanitat és, tu me cures a la gent, m'estàs sent eficaç, no? Eh, fent que la gent estiga més o menys sana i en bones condicions de salut, i quan costa? I diu, i a partir d'ahir hi ha bona gestió i gestió dolenta, diu ell. I, i diu, i això és gestió dolenta. I us vaig explicar per què. I us vaig explicar les trampes del model. I és, collonot, i això és li demanaren que continuarà la sèrie. I va continuar la sèrie parlant, parlant de, més, de més aspectes en matèria de sanitat. El llibre eh, és, és la compilació d'aquests articles amb un últim capítol no? sobre models de gestió comparats eh, que funcionen bé, és superdivertit i és superinteressant. Jo només tinc eh, una crítica a Ropita Llaetes, no? i és que, que, que no va signar en el pseudònim, a mi m'hauria agradat que haguera sigut doctor a Ropita Llaetes, no? <laughs> però, però, però el, llibre, el llibre és fantàstic i superdivertit. Molt bé. I a banda de Sanitat Valenciana, bé, eh, jo crec que ja ho has comentat, no? molts col·laboradors de la pàgina definitiva han acabat en, en mitjans de comunicació inversemblants, però el cas potser més, més recent és el cas de Pep Camba sí. i de Quico Miralles, que han fet el seu podem dir-li assaig, però és realment un treball d'investigació sí. sobre un partit polític anomenat Ciudadanos, que de fet el nom del, del llibre és de Ciutadans a Ciudadanos. Sí. O sea, Pep eh, Campabadal és, és, és Popota, no? que, que té un blog eh, a, a la pàgina viva des de fa més de, més de 10 anys, i és això, era una, un lector que comentava molt i tal, i en un moment donat li, li avellís obrir-se un blog, que és un blog que a mi m'ha resultat sempre interessantíssim perquè eh, Pep és, és català i és un, té una gran capacitat, jo li ho dic sempre, que, que té una gran capacitat per al mal dialèctic. No? Ell t'agafa un discurs d'algú, i immediatament detecta, clac, l'escletxa i va ahir, no? És, no? és com un carronyer de les escletxes discursives i clac, no? I això és molt, molt, molt interessant, perquè topis que repetim, ell te'ls detecta. I Quico Miralles és a Rosa Banda, que en la Palla Russa ha escrit moltíssim sobre Bombolla, que, és, que escrivia aquest article que parlaven abans sobre la corrupció valenciana. I aleshores els dos han fet un llibre sobre Ciutadans, que és el que dius tu, és pràcticament un treball d'investigació, i el que fan és, des del principi, explicar com sorgís Ciutadans, en quin context... Eh, I és un llibre polític interessantíssim, perquè els llibres polítics a Espanya, jo ho lamento, a mi em pareixen avorridíssims, perquè són llibres de no sé qui es va reunir amb no sé qui, va dinar amb no sé qui, se va fer amant de no sé qui, van trair no sé qui, li van apunyalar... No, i esto estos el que conten és el, el, el, les línies programàtiques que expliquen no? i el brou de cultiu polític de Catalunya que explica el sorgiment de Ciutadans, per què apareix, per què es consolida, quines dinàmiques econòmiques tal, i fins i tot tenen una sèrie de capítols sobre el programa de Ciutadans per a, per a les generals i el desbrossen i analitzen i critiquen. És un llibre interessantíssim i fet amb molta mala llet en alguns casos, de manera que també és molt divertit de llegir. L'única desgràcia que han tingut, perquè jo crec que amb diferència és el millor llibre que ha aparegut al mercat sobre Ciutadans, l'única desgràcia que han tingut és, és el resultat resultat de Ciutadans molt, molt, molt roí, que per cert, ells en el llibre ja anticipaven. En l'últim capítol és, ells s'arrisquen i en un context en què les enquestes els donaven disparats els diuen això s'acabarà probablement en un CDS un poquet unflat d'esteroids i au. No? Ells s'arrisquen i tenen raó, però ells tenen raó, però clar, vendran menys exemplars dels que haurien venut si Rivera estiguera ahí amb 90 diputats. Bueno, encara poden fer la grossa coalition i sí, encara, poden, sí. encara poden donar 4 anys de legislatura Sí, no, no, no. De totes maneres, viu, l'altre dia vaig mirar en Amazon i estaven venent un, un... Perquè Amazon té un rànquing de llibres, sí. no? I dic, ostres, no, esto, esto se me queixen de que per culpa de la debacle electoral de Ciutadans no van a vendre. I mira, si teniu ahí... Esteu venent més que cap altre llibre de política, o sigui que... Sí. Perfecte. I ara, en els últims 10 minutets que tenim de programa, anem a analitzar el Probablemente el proyecto más ambicioso que ha sorgit de, la página definitiva y supongo que una volta mes será la iniciativa la inventiva y el espíritu kamikaze de Guillermo que explique eso, que es Alcones Halcones y Palomas. Bueno, eh, y Palomas no, no tinc tan clar exactament que, que siga eh, conseqüència de la pàgina definitiva. No? El Coneixi Palomas té probablement més a veure amb l'activitat professional de Guillermo, que Guillermo... Clar, hem parlat de Guillermo, el jove que en Dreamweaver eh, ens embarcava la resta en, en fer una web, però clar, si Guillermo tenia 23 anys, ara Guillermo també té, no? fins i tot ell ja també té 39, i, i és, estava fent una tesi, la va fer, no? i després va fer una oposició no? d'estes que se feien en aquesta època, que ens toca, a la meva generació li va tocar fer, no? que t'anaves allà a Madrid a fer una habilitació per a, eh, per a esdevenir, esdevenir profe d'universitat, i aleshores sí, és professor de periodisme. I com és professor de periodisme, té una activitat relacionada amb el periodisme, mitjans de comunicació, i, i i vull dir que, que més enllà de la seva vessant gamberra o que la seva vessant gamberra contamine per a bé, al meu parer, la, la seva activitat professional com a periodista i com a analista, ell també és això. I jo crec que, que Levante Televisió eh, li ofereix eh, dirigir un programa i presentar-lo un poc en tant que, en tant que una persona, pues això, que és una persona que sap molt de, de periodisme polític, perquè ell està especialitzat eh, des de la seva tesi doctoral en periodisme polític, en, en dinàmiques d'opinió pública, com es crea l'opinió pública, com els mitjans de comunicació contribueixen a això. I, i bueno, jo crec que Levante Televisió ahir des de fora, eh, ja dic, jo sóc mi de Guillermo, que vaig a dir, no, que s'han enganyat, no?, donar li el programa, no? Però jo crec que ahir, Levante televisió, sí que fa una aposta arriscada, que és en compte de buscar un professional de la casa, li diu a un tio de fora, que a més és profe d'universitat, no? els professors d'universitat tenim tendència a ser rolleros i no tenim per què moure'ns en un panorama audiovisual, no? pues arrisquen, li diuen, ei, va, vinga, munta tu el programeta, no? és un programeta low cost, com és, perquè la televisió no és una cadena nacional ni, ni el Canal Nou, no? i aleshores pues això, dins el, el, el context econòmic, pues, fas una tertúlia, que, que és una cosa sempre... Pues, això, per això n'hi ha tantes, no? perquè són barates, però Guillermo la tracta de fer, jo crec, buscant perfils de gent més jove, més pues això, més, que no siga un poc el de sempre. Jo, i, jo, i també, pues això, munta sempre una entrevista eh, amb alguna persona de la política valenciana, que jo crec que això fa que tinga més interès el programa, no? perquè no és simplement gent, per molt interessant que siga, parlant de què opinen sobre la realitat, sinó que tens a una persona ahí a la que, a la que preguntar coses. L'últim programa que va ser aquest dilluns anava a Maria José Català, jo, Guillermo me convida de vegades a que vaig ahir un poc a fer el troll i, i vaig estar i, i me va pareixer superinteressant. Me va aparèixer Maria José Català, una tia formada, que sabia defensar la seva posició, que la tenia clara, que... que o sigui, vull dir, el que, el que s'ha de fer en política, no? Tu tens un plantejament i ho debats, però, però se va organitzar ahir el que inicialment era una entrevista, se va organitzar ahir un debat, un, no? en compte d'entrevista va ser quasi un debat sobre els models educatius, que a mi me va ser xulíssim i que normalment no està a la televisió. I probablement això té a veure amb, pues això, amb que siga Guillermo qui organitza un poc el cotarro i qui selecciona la gent que va i que convida perquè, pues això, perquè no acaba, no acaba de ser el típic model en concertat, sinó que és una cosa que en un moment donat pot haver una, no sé això, una, una riuada d'opinions estranyes, no? que, que bueno, és una cosa diferent. No? I, I dius, mira, pues anem a dedicar el programa a parlar de la concertada, i és igual. I, me, i és televisió, no? És que en televisió si te poses a parlar de concertada, l'audiència fuig. No ho sabem. Pot ser, no? Pot ser a la gent li interessa també saber, no? Debatre sobre això. Sí, és una llàstima que avui Guillermo no ens ha pogut vindre, perquè segur que ens encontraré millor, però eh, jo el que estic pensant quan comentes tot això és passa un poc com en la pàgina definitiva o tantes i tantes webs que han aparegut en, internet durant la dècada dels 2000 n'hi havia una demanda de la gent de parlar sobre els temes que els mitjans de comunicació tradicionals no tractaven. Aleshores, probablement en este programa ha passat eh, un poc això. Una, a lo millor és un programa d'anàlisi política, com s'ha hagut, però la, la manera d'enfocar-ho és està dirigida això a una gent que potser el, de 40 anys cap avall i que està clar que demanden unes coses diferents a les que s'estaven fent d'estar. Sí, jo, jo, jo crec que part del tema és això. A mi almenys, clar, jo no sé el que pensa la gent, no? Jo sé el que me passa a mi. A mi em passa que m'avorrís moltíssim el tipus d'anàlisi polític que es fa a Espanya i el tipus eh, de debat no? que és sempre el mateix. No? Ara estem en el tema aquesta de la investidura i és tot el mateix. És Sánchez, no sé què, Rajoy, no sé què... No? Per això, que, o sigui, vull dir, eh, no podríem parlar amb una mica més de seriositat de coses. Fins i tot per analitzar si el PSOE recolzarà Rajoy o Podemos, o, se, o es recolzarà en Podemos, uh -huh no se pot analitzar en compte de, a partir d'històries personal, de més absurds, els barons, els no sé què, a partir de posicionaments ideològics i polítics, i dir, és es que no, és es que estructuralment això t'impel·lís això el, la manera, eh, que a Espanya, per exemple, no parlem d'educació és una anomalia. Que a la... A, pues això, no? Amb el canvi de govern que ha hagut al País Valencià no hi hagi un debat sobre el model educatiu del nou govern valencià. Que això no es parle, que estiguem parlant de les tontades estes, de... La bandereta. La bandereta. No? Si en la fira de juliol en la batalla de flors n'hi havia massa blau o poc blau, però això què vol dir? Igual peque de, de, de moralista, no? de bons i roïns, però probablement és que el PP tampoc tinga un programa per a defendre més enllà dels símbols. Li passa com al PSOE fa cinc anys, que el PSOE l'únic que tenia, podia defendre era que eren més dignos que els altres. Jo ahí no estic d'acord. I, i, I te poso l'exemple de, del programa que és de dilluns de passat català, amb Maria de Català. Uh -huh. Tenen un programa i ho tenen molt clar a mi me pareix que és més bé el contrari, que els que no han trobat encara un programa alternatiu són, o som, l'esquerra valenciana. I, I jo crec que en l'acció de govern de l'actual tripartit això es veu. Es veu un tripartit que està molt còmodament instal·lat ahir, que no tenen mal rotllo intern ni dissensions internes en contra del que molts anticipàvem, sinó que, que jo crec que guanyaran sense cap problema i sobrats les properes eleccions, en, encara hi ha gent que diu ah, el PP se recuperarà, el PP està mort. No? I ells tenen la sort i la desgràcia que no han de fer molt per a guanyar sense problemes. Simplement, d'ací ja tres anys, es presentaran no? i diran no som el PP. <laughs> No donem asco. No estem, no estem investigant. Exacte. No, no heu tingut quatre anys d'un govern que dona asco. Ala, voteu-nos. No? I ells, jo crec que un poc són conscients d'això, que en no cagar-la Eh, n'hi ha ha prou. I estan jugant a dir, com amb no cagar-la n'hi ha prou, estan jugant a tractar de no cagar-la tampoc internament per a les eleccions de 2019 quedar uns per damunt d'altres. No? I eh, això ells pensen que els obliga a ser molt prudents en la rectificació de polítiques de fons al País Valencià. I hi ha part de tàctica, però també crec que hi ha part de... L'esquerra en general a Europa ara està en un moment de desorientació absoluta. No sabem per a on tirar. El moviment este europeu de Varoufakis, no? que és el gran rebel de, de l'esquerra a la Unió Europea, ha fet un manifest que diu que el que s'ha de fer és una altra Europa i reformar l'euro i reformar la Unió Europea. Dius, mare meva, mai la revolució havia estat així d'educada, <laughs> no? tocant a la porta, tic, tic, tic, ai, puc passar, no? Me deixeu reformar un poquet, això? És panetejar només, no us preocupeu, no? És a dir, que l'esquerra no sap ben bé per on tirar, i així és el mateix, és a dir, mm, què fem no? amb, amb la llei urbanística valenciana? aprovada en la, en la passada legislatura pel PP. Això se queda així? No? Que, quin model econòmic tirem? El, el, el dels últims 20 anys? No? Que, què fem amb el nostre model, pues, això, d'educació, de, de, amb les desigualtats socials brutals que té la societat valenciana i els problemes dels de sectors més, més, més febles que tenen uns problemes per a per a la seva vida quotidiana, per a problemes d'habitatge, problemes d'inserció social, problemes per als seus fills, que estem condemnant-los d'alguna manera a tindre moltes més dificultats per a poder... Tot això, l'esquerra jo crec que és conscient que existeix i que n'hi ha un problema, però no sap com afrontar-lo. No té un problema, no té un programa d'acció per a lluitar contra això. No posa... Parxes, no? Sí, pedaços. un pedaç així, un pedaç allà, però, però ja està. Uh mhm. -huh. No, no hi ha un programa global d'acció, i en canvi el PP sí que té un programa global. Sí. El PP ha tingut durant 20 vist, anys un programa. Vist durant 20 anys. I ho té molt clar. I ha aconseguit convèncer molta gent que això és la millor manera de, de fer les coses. Per no dir, en alguns casos hi ha gent que pensa que és l'única <laughs> manera. Molt bé, Andrés, ja hem arribat al, al temps que teníem marcat. Eh, moltíssimes gràcies per les teves anàlisis i anem a fer una última pregunta, que és la que se fa en el programa de televisió, Tu eres un falcó o un colom? Oh, jo crec que sóc un colomet. Sí. <laughs> en general, no? No ho sé, però vaja, no... A mi... Ah, jo és que sóc molt Bambi per tot. <laughs> O sea, de fet, el millor que tenia Zapatero, o el, no sé si el millor, no? però la cosa en la que me genera més empatia és en això, no? que dic, o sea, que és, vull dir, és que a mi me passaria el és mateix. És bon xic, no? Clar, no és bon xic, no? I que vas a ir ahí, pues, no, sé, no sé, amb el ganivet. I a més que me pareix que no fa falta no? que em pareix que la dinàmica política i social ha de passar més per tractar de convèncer als altres i si els pots convèncer a més fent unes rialles, millor. Molt bé, doncs moltes gràcies Andrés, gràcies per la teva amabilitat, per haver respost a la crida d'aquest programa i res, convidem els nostres oients a continuar sintonitzant la represa. Gràcies a vosaltres i bona vesprada a tots. Escoltes, un programa de la xarxa Emisores Municipales valencianes.